The Magic Circle ir spēle par spēlēm. Nē, nopietni, es atkal teikšu, ka tā ir spēle par spēlēm. The Magic Circle ir spēle par spēļu veidošanu. Nē, es nevaru tā. Es jau vienreiz tā iesāku video. Man nu, vajag kaut ko pamainīt. Es zinu. Es varētu šo video taisīt ļoti pašapzinātu. Tas varētu būt jautri. Nu, skatītāji, es esmu tavā priekšā. Ko tu gribi, lai es daru? Es tev varētu pastāstīt par šo spēli. Tas jau ir vienīgais iemesls, kāpēc esi šeit, vai ne? Tad lūk, jā, kā jau es minēju, šī ir spēle par spēlēm un to veidošanu. Bet šoreiz tas ir citādāk. Šoreiz tu patiesi esi spēlētājs. Spēlētājs, kas apzinās, ka viņš ir spēlētājs Tāpat kā tu apzinājies, ka šajā video tu esi skatītājs, un es šī video dievs. Es esmu pilnā kontrolē par šo video. Es nosaku, kas tajā būs, par ko tas būs un pat ko es teikšu. Bet tu vari tikai apstādināt šo video, patikt uz priekšu, izslēgt skaņu. Triviāls lietas. Bet šai spēlē tev ir lielāks spēks. Šai spēlē tu vari mainīt to, tu vari pārrakstīt to, varbūt tu vari arī pabeigt to. Bet tev būs jācīnās pret dieviem un viņu gribu. Un dievi šai spēlē, protams, ir tās izstrādātāji, kur nav daudz, bet kuri jau vairākus gadus strādā pie šīs spēles, kura tik un tā nav tuvu pabeigta. Bet nu labi, varbūt tu to pabeigsi. Kā nekā tev būs doti visi vajadzīgie rīki – dzīvība. Šī spēle ir grūta, bet neuztraucies. Tajā tu nevari nomirt. Tu vari tikai zaudēt dzīvību, kur tu varēsi atgūt no caurumiem spēlē. Dzīvību tu lietosi, lai izdzīvotu cīņā pret daudziem pretiniekiem. Pašam tev nebūs ieroču, ar ko cīnīties, bet tev būs sabiedrotie, kuri cīnīsies tavā vietā, ja tu tā vēlēsies. Tu varēsi ziedot savu dzīvību, lai mainītu pretiniekus, kā tie kustās ar ko uzbrūk, kas ir viņu sabiedrotie, kas ir ienaidnieki. Tu varēsi ziedot savu dzīvību, lai atdzīvinātu kādu sabiedroto vai pretinieku, lai kārtējo reizi izmantotu viņu. Un kādēļ? Kādēļ tev to visu vajag? Varbūt tev to nevajadzēs, bet vajadzēs kādam citam. Kādam, kas veltīs šim murgam pārāk daudz laika. Iedomājies tik, tavās rokās, kāda liktenis. Cik spēcīga sajūta, cik fantastiska sajūta. Kaut gan viss nav tik vienkārši, jo, kā jau es teicu, šī spēle ir sarežģīta. Es tā vispār teicu. Editor, atceries atgriezties nedaudz atpakaļ un pārbaudīt, vai es tā vispār teicu. Ja nē, tad es to izdarīšu vēlāk, gan jau. Bet iepriekšējo daļu tu vari vai nu izgriezt, vai atstāt. Īstenībā atkarīgs no tevis. Iedomājies tik cīņa pret pašu dievu. Kā tu vispār vari uzvarēt? Bet kas gan nav iespējams virtuālā pasaulē? Man liekas, šis video ir nedaudz par švaku. Man to vajadzētu papildināt. Bet zini ko? Kāda jēga? tu tāpat to nenovērtēsi. Tu nenovērtēsi to laiku, ko es iegūdu, veidojot šos video. Tu nenovērtēsi manas centības padarīt šo video pēc iespējas unikālāku, pēc iespējas interesantāku, pēc iespējas līdzīgāku pašai spēlē. Nē, tu redzēsi mani tikai kā kārtējo youtuberi, kas apskata video spēles. Un es pat neapskatu video spēles. Es nezinu. Es vēlos, lai tu paskaties uz šo no manas skatu punkta. Varbūt tev vajadzētu pamēģināt šo. Uztaisīt kādu video. Jā, es pat ļaušu tev izmantot daļas no savu video. Daļas no visiem maniem video. Lūk, tev ir viss, kas vajadzīgs. Uz priekšu. Taisi video. Un zini ko? Šoreiz es būšu tas vērtētājs un tavs uzdevums būs izklaidēt mani. Bet, ja nu gadījumā tu nevēlies to, ja nu gadījumā tu pats vēlies izklaidi, tad varbūt tev derētu uzspēlēt The Magic Circle. Es esmu Herbis. Paldies par skatīšanos!